We are lost. Bonjour. je m'appelle Michael. Je m'appelle Gials. En wij gaan stracciatella maken. Je stracciatella. Allez. Hallo. Ici, c'est la cuisine. Euh, ch chocolade. Ici, le de Joe la à la eh Uh, is uh, ici c'est la sucre. Sucre. Uh, vanille sucre. <laughs> Et euh, doc, docteur Oetker, le aroma. C'est bon? Oké, we beginnen nu met slagroom maken. Mmm, c'est bon moi. Oké, het moet dus 300 milliliter zijn. Nou, we hadden al één pakje gedaan, dus dit is de laatste. Zo. Oké, geld. Ici maître. <laughs> Oké, okay, c'est le vanille, le sucre. Uh, Die pollen er lekker uit. nee, ja, jij hobby ook niet bepaald nee, maar ik bedoel het eten. Het eten ziet er niet verkeerd uit, toch? Je moet trouwens wel even muziek onder. Ja, en by the way, we hebben niet eens Frans gepraat. En we gaan nu de mixer gebruiken. Wij kunnen een stukje raspen, dus, zeg maar. Oké, okay, ze weten wat ik heb goed Voilà, la chocola. Nu gaan we alles mixen. Dus dan doe je eerst de, de yoghurt doe je erin. Bij de chocola. Oh. En die op de mysterieus wijze eh, geklopte slagroom. Die gooien we er ook bij. Ah, dit ga ik niet eten, jongen. Oh. Wat, nou? <laughs> Dit was goed. oh, oké. En die moet het eh, volgens mij roeren. Mevrouw gaat toch sowieso vier geven. Hé hey, jongen, <laughs> waardering, kijk hoe goed de kwaliteit is. Kijk alles, de belichting, Mevrouw moet maar respect hebben. En nu gooi je ook nog even de aroma erbij van vanille, vanille Hoeveel 4 tot 5 lepels als ik het goed heb. Oh. <laughs> Jong. Dit is veel te veel. Nou en? Nou. Meer van hoe beter. Boeit me niet hoe smerig het eruit ziet. Ik moet een hapje. Er zit allemaal klonden in. Dat is chocola, jongens, slimmerik. We gaan die echt de allereerste hap eten. <laughs> ik hoop dat het lekker is. Ten over... Ah, er zit een haar in. Ah. <laughs> Oeh, hmm, dat is de eerste hap. Hoe zal het zijn? De, lekker, lekker. Lekker. <laughs> Echt lekker. Oh man. Mm. Ah. Nou mevrouw, u zei niet dat het lekker moest zijn, dus uh, geef maar een goed cijfer. Zo, dat was in ieder geval lekker. Wel bedankt voor het samenwerken. Ja, de, samenwerking was goed. Het ging ook wel goed alleen. ja. het was niet echt lekker. Nee. Ja, nee. De volgende keer niet meer. Ik laat liever aan mijn moeder over. of aan u, mevrouw Frans. U maakt het denk ik beter dan ik. Uh, ik ons. me op als u een keer eh, maakt voor, ons, en dan in de klas geeft. Ja. We zullen zien of dat beter is dan dat van ons. Nou, ik ga naar binnen, want ik heb koud. Hoi.